私の天使はそれはそれは素晴らしい力を持っているのですけど困ったことに使うたびに膨大な時間を食らっていきたおいでなさいザースキおいでなさいザースキまだわかりませんのあなたに私を殺しきることは絶対にできませんわ ユーラシア大陸中央部を巨大空間車死勝者1億5000万人という未曾有の被害を引き

Golden Israel quiere. Y Zachiero. Yeah. だまだ足りませんわね